Ons reis voort vandag met Handelinge en nadat ons draai gemaak het in Handelinge 16 waar Paulus in Filippi uh die groot Macedoniese stad uh opgetree het uh, en ons beleef het hoe hy daar in die tronk is, het Paulus verder gery, uh verder gereis eerder en het hy gekom uh, deur Amp uh, Amphipolis het hy gereis en toe in Thessalonika aangekom. Uh, ek onthou toe ons daar in Amphipolis se omgewing een keer geloop het. Uh, daar is vandag nog so groot leeu te sien. Amphipolis was so teen 'n heuwel gewees. Um, en 'n geweldige uitsig so oor die um, ehm, daai hele streek. Van daar af kom Paulus in die hoofsentrum, die hoofstad van Macedonië, die Romeinse provinsie Macedonië, genaamd Thessalonica. En dan word daar vertel dat hy vir drie sabbate het hy daar met die jode in die synagoge gaan redeneer. Nou, dit wil vir ons lyk, alhoewel partij mense daarover verskil, dat Paulus dus rofweg so drie en een half weke ongeveer in Thessalonika was, want Lukas gee vir ons die tydsaanduiding 3 sabbate en dat hy daar die skrif uitgelê het. Nou ehm, as 'n mens Paulus se briewe lees, as jy nou van Handelinge na sy briewe toe gaan, dan skryf hy briewe aan die Makedoniese gemeentes van Thessalonika en Filippi. Die Filippense brief en die Thessalonisense briewe. En as jy nou sy Korintiërbriewe lees, uh, dan vertel Paulus vir die Korintiërs dat die Macedoniese Christene voortreffelike gelowiges is. En jy lei dit ook af as jy lees die Filippense brief en die Tessalonisense briewe lees, dat hierdie gemeente op die roete gebly het van Christus. Dat hulle die evangelie uh, hulle eie gemaak het onder baie moeilike omstandighede. Trouwens, ek het al 'n paar keer as ek die eerste Tessalonisense brief behandel, het ek ehm um, vir mense hierdie Handelinge 17 teks geneem en dan vertel dat Paulus 3 sabbate preek en dan moet hy alweer pad gee. Ons lees juis dat hy die skrif uitgelê het, dat hy vir 3 weke gepreek het, dan toe is daar alweer 'n oproer teen hom. 'n Klomp van die Joodse mense het uh uh mense opgesweep Jason, een van die bekeerlinge, is voor die stadsbestuur gebring en dan is hulle uh, Paulus hulle dan moes dan uit die stad pad gee. En dan is die vraag altyd wat preek jy in 3 weke om 'n gemeente wat so lewenskragtig is op die been te bring dat jy later as hy daar in Athene is die die um, eerste Tessalonisense brief aan hulle kan skryf. Wel, In sy brief deel hy dit en ons is nie nou besig om 1 Tessalonisense nie. Maar gaan loer 'n bietjie in daar by 1 Tessalonisense 1 vers 3 en 4. Dan sien jy Paulus praat oor geloof, hoop en liefde. Nou, hy noem dit nie net soos wat hy dit in 1 Korintiërs 13 noem nie, maar hy verwys dat hy um, die Here dankie sê oor hulle toegewyde hoop en geloof en laharde inspanning vir die liefde van die Here. En so het geloof hoop en liefde gepreek. En dan het ons 'n kort geloofsbelijdenis eh, die eerste geloofsbelijdenis van die Nuwe Testament daar in 1 Tessalonisense 1 vers 9 en 10 waar Paulus sê hoe die nuus hom bereik het en dat almal in die wêreld praat oor hoe die Tessalonisense hulle van die afgode na die lewende God bekeer het. Dit is hy wat sy kind Jesus uit die dood opgewek het en wat ons sal red van die oordeel wat kom. Dis 'n geloofsbelijdenis. Al klink dit nie soos in hierdie hoe sê die Hollanders bullet points, ek glo, ek glo, ek glo, soos wat 'n tipiese geloofsblydnis is nie. Maar ons hoor in Handelinge 17 wat het Paulus in in, in Tessalonika gepreek. Hy's hy het die skrif uitgelê, Handelinge 17 vers 3 en aangetoon dat die Christus, die Messias moet ly en opstaan uit die dood. En nou sê hy, hierdie Messias is die Christus. Jesus is hier die Messias, hy is die Christus. Jesus Christus het gelei en opgestaan uit die dood. Dis die hartklop van die vroeë kerk se evangelie. Dis die hartklop van vandag se evangelie. As jy vir my sou vra waarop staan en val die evangelie op hierdie woorde. Christus het gelei, hy het opgestaan uit die dood, hy is die Here. Klomp mense kom tot bekering, vers 4. Ook eh, godvreesende Grieke en 'n aantal vooraanstaande vroue uh van die hoër adellikes amper daar in Tessalonika. Dan raak die mense afgunstig, daar's 'n oproer. Jason, by wie Paulus gebly het, eh, word gearresteer of voor die stadsbestuur gebring. En dan is daar 'n interessante aanklag vir my een van die mooiste aanklagte van die Nuwe Testament. Hulle sê hierdie mense bring die bewoonde wêreld in om in oproer. Die Griekse woord wat hier vir die bewoonde wêreld gebruik word, oikoumene, uh die plek waar almal bly, word as te ware kop onderste bo gedraai. Een van die vertalings gee dit reg in Engels weer, they turn the world upside down nou is bo onder en onder bo en onderste bo waar dit ook al is maar dis waar die vroeë kerk is is niks dieselfde nie dis soos om in 'n nuwe wêreld in te loop dis wat vir my so aangrypend is van handelinge dit is nie vervelig nie dit is nie wat ag ekskuus wat ek dikwels beleef in die kerk van ons dag en waar ek ook maar aan dadig is dat die kerk voldoen aan drie fees nie val voorspelbaar en vervelig. Kerkdienste is so groot, wanneer laas het iemand vir jou gesê, as jy vir hulle vraag, wat is een van die beslissende oomblikke van jou leven? Dan het hulle gesê, dit is toe ek, um, toe ek in een kerk was, toe ek die Heerese woord gehoor het. Uh, min mense beskou dit as, as soos die Hollanders so sê, mind-boggling. Dit is so vervelig, jy kan die kerkdienst slaap en niks oorkom nie. Dis so vervelig, jy kan uh, eintlik al vooruit voorspel dikwels hoe gaan baie dienste wees. En ek sê nie dit moet elke keer anderster wees nie, hoor my reg. Ek praat oor die krag van die evangelie wat elke keer anderster mense moet trek. Dieselfde boodskap, maar wat die wêreld kop onderste bo draai. Wat so vars, so uitdagend, so in jou gesig is. Maar as die evangelie maar net information in information out is uh, en as dit jou nie meer laat dink nie. Um, as die evangelie maar net jou rustig moet hou. Hoe het iemand vir my eendag gesê, um, toe ek by een sekere gemeente gepreek het, toe sê hy, een eh, paar mense was uh, eh, ongemakkelijk. Hulle het gevoel ek het hulle rust kon versteerd. Sê ek, mm -mm, Stefan het het nie gedoen nie, hoop hulle die evangelie van Christus sê as ek weer kom het hy gevra moet ek tog nou net nie dit so ongemaklik maak vir die mense nie. Sê ek Stefan maak dit vir niemand ongemaklik nie, maar wanneer die Here my uitdaag en die wêreld onderste bo draai, dan is die evangelie op die snykant. Dan slaap jy nie daarteer nie. Goed. In elk geval, ek hoor hulle het nog verder die aanklag teen Paulus, hulle was ook hulle handel in stryd met die keiser se wette. Hulle sê dat uh, daar 'n ander koning is, Christus die Here. Nou um, die Romeinse keisers het 'n soort ideologie gehad wat hulle regoor die Romeinse ryk gebring het wat bekend gestaan het as die Pax Romana, die vrede van Rome. En enigiets wat die keisers bedreig het was uh, eh, eintlik 'n bedreiging vir hierdie ideologie. En dis nou presies die beskuldiging teen Paulus hulle. Hulle bedreig in 'n sekere sin die Pax Romana. Hulle bring 'n ander here en daar's net een keiser, Caesar Curios. Was daar selfs gesê die keiser is heer. Paulus sê Christus Curios. Christus het ons gered. Jesus Curios. Dit word later aan eie name Jesus Christus by Paulus se briewe, maar eintlik is dit Jesus is Christus en die Christus is Jesus, soos wat hy eintlik 'n eh, bietjie vroeër sê, die Messias is Jesus, die Messias is Christus. Um en en en veral die feit dat die vroeë kerk gesê het van opstanding uit die dood en dat daar 'n nuwe koninkryk aanbreek, was nie vir die Romeine goeie nuus nie. Dit was vir hulle 'n eh, die evangelie wat hulle bekommer het. Want die Romeine, die keisers bring goeie nuus, bring vrede en hulle ryk gaan vir altyd bly. En nou kom Paulus en hy sê Jesus is die Here. Jesus is die Christus. Jesus is die koning en hy gaan vir altyd regeer. En daarom moet hulle vlug. En uh uiteindelik vlug hulle deur Berea Uh, nogal een mooie stad, ek het al een keer daar so doorgegaan, daar is nie meer baie oor van uh, die Nieuwe Testamentiese wereld nie, maar nog steeds een interessante ou Griekse dorpie. En daar het Paulus uh, ook gaan preek, en uh, daar het baie mense tot geloof gekom, en dan kom maar weer het lomp jode van Thessalonica af, met Paulus lepad gee uit Berea, en so kom hulle dan so al langs die kus af, tot in die groot centrum Athene. En dan lees ons van Paulus se optrede. Dis 'n baie bekende deels van die bekendste dele in die hele Handelinge. Dis Paulus se optrede in Athene. Baie geskryf, baie oor gepreek. Seker omdat Athene so vir honderde jare alreeds teen hierdie tyd een van die groot kultuursentrums van die antieke wêreld was. Ja, die die ster van Athene het al verskiet. Dit was nie meer die groot Athena van die filosowe, Plato's en die Socrates en die groot ouens en Aristoteles se mense nie. Maar nogtans 'n baie belangrike stad in die tyd van die Nuwe Testament. Uh Rome was die hoofsentrum, maar almal het Athene gerespekteer vanweë die roemryke geskiedenis. En so is dit dan nou dat dat Paulus elke dag daar in uh, die sinagoge in Athene met die Jode gaan praat het En so op die stadsplein het hy gesien daar sit al die mense. En veral twee groot filosofiese strominge lees ek van die Epikureërs en die Stoïsyne vers 18. Albei filosofieë wat in hierdie tyd as Paulus daar is. Ehm um, en ons weet hierna sy na Handelinge toe gaan. Ons is nou so rofweg rondom die jaar 50 51 na Christus. Want ehm um, Paulus eerste sendingreis rondom 48 en dan as hy uiteindelik in Korinthe aankom voor Gallio verskyn kan ons dit so rolweg dateer rondom 51 na Christus. En uh nou teen hierdie tyd is die filosofie van die Epikureërs en die Stoïsyne al 300 plus jaar oud. Epikurus en Zeno, die twee stigters van hierdie filosofie, is allemaal um, ehm, hier rondom 340 voor Christus, 326 voor Christus, het hierdie twee filosofieën, uh, eh, het hulle, um, hulle stichters opgetree. Breedweg uh, het die Epicurius uh, eh, geglo in hedonisme, uh, maar nie in, jy doen maar net wat jy wil nie, maar in een soort vryheid, wat jou eh, losmaak om te lewe soos jy eintlik maar um, nie soos jy wil regtig nie, maar dat die gode het hulle eie manier van lewe en ons en is eintlik 'n vryheid van die verstand wat jou ook vry maak om uh, mens te wees. En die stoïsyne, sjoe, ook weer kompleks om dit in een sin saam te vat, omdat dit ook 'n ou filosofie is wat oor 'n 8900 jaar lank bestaan het. Maar stoïsyne het geglo dat alles deursuur is met 'n eh, met logos, met 'n soort krag wat alles bymekaar hou, 'n onpersoonlike beheer wat die hele wêreld bymekaar hou en wat die wat sulke kettingskakels maak tussen alles van oorsaak en gevolg en dat alles deur hierdie onpersoonlike krag, hierdie logos veroorsaak word. En die stoïsyne was baie etiese ouens wat gesê het jy moet baie streng lewe en nou geset integriteit hê, maar uiteindelik skakel alles in so 'n oorsaak-gevolgstelsel wat beheer word deur logos. Goed. En nou loop hulle vir Paulus raak. Hulle het gehoor hy praat. En hulle noem hom in Griekse spermatologos, 'n praatjiesmaker, 'n ou wat sommer net praat. En hulle beskuldig hom dat hy ander gode se boodskap bring wat nogal 'n ernstige aanklag is. Uh op die oor van 'n tipiese Griek. En ehm um, dis omdat hy gesê het Jesus het uit die dood opgestaan. En dit val toe nou maar baie vreemd op hulle ore en hulle sê hulle wil hierdie praatjies maker hoor. Hulle nooi hom na die Areopagus toe. Nou dit was 'n soort van 'n publieke spasie daaronder die huidige Akropolis. Uh van Marsheuwel af kan jy so daarna toe gekyk het. Miskien op hierdie plek waar die stoïsyne vergader het gewoonlik, waar hulle hulle filosofie daar uh, bespreek het. Daar moet Paulus nou eintlik kom en met hierdie manne praat. Hulle wil weet wat dit beteken. En nou vertel Lukas vir ons in vers 21 dat hulle maar redelik verveeld met die lewe was hierdie ouens. Hulle was altyd op soek na iets nuuts. Uh eh, en iets nuuts het ook net so lank gehou dan hulle aandagspan af. Dink maar soos vandag se ons almal se digitaliteit generasies. Ons konsentrasiespan is net so lank. Maar soek ons alweer the second something new. Ehm um, ek is verveeld. Ek het dit gekyk, wat is volgende? Ehm um, I want it all and I want it now. Daai ding was al by die ou klomp filosowe. Paulus het toe daar in die Areopagus gaan staan vers 22. Hy sê hy sien hierdie ouens is godsdienstig en dan sy bekende woorde van die um, uh, dat hy plekke gekry het waar daar geskryf is in 'n altaar uh, aan 'n onbekende god. Nou dit fascineer die geleerde ouens baie. Daar is sulke inskripsies al gevind uh voor Christus en swaan wat verwys op ander plekke na 'n onbekende god. Jy moet onthou, ja, die ouens, die Grieke het baie gode gehad. Die hele Olympus was vol van jou spul manlike en vroulike gode. En soos wat die Grieke uitgebrei het reg oor die wêreld deur Alexander die Grote en sy ehm, opvolger generaals, is hulle bekend gestel aan nuwe gode en godinne en dit hulle hulle geassimileer gode van Egipte, gode van Persië, die Mithras kultus, Isis en Osiris daai uit Egipte. Dit almal ingesluit in die in die hele galery van gode en godinne. Daar was altyd plek vir nog 'n god en 'n godin. Dit was soos 'n taxi, laai nog iemand in. En ehm um, nou daarom het hulle selfs vir 'n onbekende god ingeval ek iemand gemis het, het die ou Grieke geglo. Paulus sê hy wil vertel van hierdie god. En nou begin hy God vertel op 'n aangrypende manier wat aan die een kant nie die Grieke en die hoorders net wil uitsluit nie. Maar mens moet mooi hoor, Paulus is nie hier besig om kompromie te maak nie. Hy sê nie maar anything goes nie. Hy sê nie maar ag die ander godsdienste is op maar reg nie. Hy is egter nie hard veroordelend op hulle nie. Hy kom nie en sê "Pewe, julle is verkeerd en ek is reg nie," want dit is tog nie hoe 'n mens met die met die lewe omgaan nie, maar wat hy wel doen. Hy sê kom ek kom ek begin positief. Kom ek kom nie en sê wat is verkeerd daar nie. Kom ek begin en vertel eers van die regte God. En dis my nogal belangrik. Want ons is in 'n post-Christelike wêreld. Ons moet ook baie keer by wyse van spreek op die areopagus wees, jy en ek, tussen nie Christene. En hoe praat ons in so 'n wêreld oor ons geloof? Wel, hy begin deur Deur positief oor God te praat. Vers 24: God wat die wêreld gemaak het, is die Here van hemel en aarde. Goed? So dis die groot, die onsigbare God. Hy bly nie in tempels nie. Ehm um, nou in Joodse tradisie is uh, is uh, die tempel nie die plek waar God bly nie. Maar in Grieks-Romeinse tradisie, 'n tempel sonder 'n standbeeld van 'n God is eintlik godloos as jy verstaan. Hulle het geglo daai tempel, die God trek eers na die tempel in as daar 'n standbeeld is. Athena wat daar die groot tempel, die bekende tempel daar in Athene tot vandag toe daar bo op die berg, die Akropolis, waar die godin Athena, uh die beskermgodin ook daar van die stad aanbid is. Toe haar standbeeld, haar roemryke standbeeld daar in die stad ingebring is. Maar ek het hier 'n so boek, ek moes jou eintlik gewys het. Ek sal hom volgende keer vir jou wys uh, van hoe die standbeeld gelijk het daar op die Akropolis. Ek, ek weet, hy staan nou onder, maar as ek hem nou gaan soek, en ek wil ook nie nou die video afsit nie, want ek, dan gaan ek my gedachte verloor. Nee, ek sien hom nie so vannacht nie. Maar, um, in elk geval, die roemrijke standbeeld van die godin Athena, eers wanneer sy in die tempel is, dan uh, is die God in die tempel. Nou kom Paulus en hy sê, ons God, die ware God, bly nie in 'n tempel nie. So daal moontlik sê die Grieke, "Wat? So julle het nie eh, ons wil julle God sien, want die God bly eintlik in die standbeeld." Was eintlik die stereotipe. Maar God bly nie daar nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom moet versorg nie, sê Paulus. Dis wat die ou priesters nou maar gedoen het. Ons weet hulle daar allerlei of die offers was as te ware baie keer kos aan die gode. En hulle het blomme daar neergesit en allerlei maniere en hulle was eintlik um, ehm, besig om so die gode te versorg in sekere sin. Die ware God gee lewe aan alles en almal. Vers 26: Hy het alle nasies gemaak. Ehm um, hy het hulle oor die aarde laat woon. Nou hierdie teks word baie keer misverstaan. Hy het besluit hoe lank, waar en hoe. Paulus is nie besig om te sê God het doelbewus mense daar gesit en daar gesit en daar gesit as 'n punt op sigself nie. Hy sê net God het die hele wêreld geskep en hy en waarskynlik lê in Paulus se agterkop die hele Genesis verhaal tot by Genesis 11 van die mensdom. En hy het hulle gemaak om na hom te soek. Ehm um, hom moes hulle ook rondtas. Nou dit is miskien wat die ou groot kerkvader Augustinus gesê het dat God het 'n holte in ons hart gemaak wat daar bly totdat God dit self gevul het dat daar in mense ook hierdie soeke na God is al is ons baie keer beter met vlug uh as ons met soek na God vra vir Adam en Eva ons kry beter weg vir God as wat ons na hom soek maar is daar hierdie diep hinkering na die bonatuurlik en na God en alle menslike kulture. Daarom is daar so baie godsdienste, want want godsdienste is die soeke na God. Ehm um, God het hulle gemaak om hom te soek vers 27. Hom moes hulle ook rondtas en hy's nie ver van ons af nie. Maar die punt is ouens kry hom net nie. Hulle maak beelde en afbeeldings as jy nou Paulus se Romeine 1 lees, want baie ouens sê wat Paulus hier preek bots met Romeine 1. Dit lyk nie so nie. In Romeine 1 sê Paulus ook, ehm um, wat God uh, God het homself bekend gestel wat mense moes weet, het hy hom nou aan mense geopenbaar. En sê Paulus in Romeine 1 uh eh, daarvan af vers 17 waar hy sê God is so kwaad want hy hy hy sy vingerafdrukke in die natuur gesien wat mense van behoort te weet en toe gaan mense hulle maak hulle eie gode hulle draai hulle rug op God daarom sê Paulus in Romeine Uh, een drie keer God het mense oorgegee aan hulle self. Want wat hulle behoort te weet van God was binne hulle bereik. Hier sê dit ook op die Areopagus. God is nie ver van mense af nie. En dan haal hy vir Aratus aan, 'n Griekse digter, daai die 4de eeu voor Christus. Hm. Nou eendag sê 'n ou vir my: "Ja, ehm um, ehm um, dat dat dat dat uh, een of ander ou wat ek aanhaal is nie 'n Christen nie. Ek sê ja, maar Paulus tog nie Christene aangehaal. Hy sê hy sou nie. Ek sê hom ja, mag gelees net sy toespraak op die Areopagus. Hy haal 'n Griekse digter aan. Hy haal vir Aratus aan, hy haal Epimenides aan. Hy haal um, in in uh, eh, Titus haal hy ook nog ouens aan. Jy moet so bang wees vir 'n nie-Christelike boek nie. Die, you, you're not guilty by association. Paulus sê nie hy stem met alles saam nie, maar die een punt wat Aratus gemaak het is is vir hom waar um, ons stam ook van hom af. Um, het Aratus gesê. So Paulus erken dat um, selfs al is dit 'n heiden wat nie eers 'n idee het wie God is nie, kan ek daardie punt wat hy gemaak het, ons stam van God af. Kan ek nou gaan haal daar en die ware betekenis gee? So hy sê nie julle filosowe en julle digters is net per se verkeerd nie. Hy sê, ja, die ou het een punt weet gehad ons stam van God af. <laughs> maar dit beteken nie jylle verstaan vir God nie, en daarmee kan ek jylle help. Dis wat hy eindelijk bezig is om te preek. Ons, want dierom lewe, beweeg en bestaan ons. Um, as ons dan van God afstam, vers 29, moet ons nie dink dat hy gelijk is aan beelde van goud, silver of klip nie. Dis blote menslike afbeeldings. So Paulus het onthou jy het in Athene rondgeloop, hy het al hulle tempels so gekyk. En hy het vir hulle gesê, ouens, luister. Jy kan nie God vasvang in 'n beeld nie. En God bly nie in beelde nie. Ons staan dalk van hom af. Maar verseker het Paulus want hy skryf dit in sy briewe, het hy het hy uh, Romeine en Kolossense en Efesiërs se taal in sy agterkop. Ons is die beeld van God. Sy Romeine 5 gesprek van uh, Adam wat dit verkeerd gekry het in 'n tweede Adam. Hierdie tweede Adam herstel. So as jy waar sien jy God se standbeelde? Jy sien dit in mense, nie in tempels daar in Athene nie. Jy moet na mense kyk as jy God wil sien. Ons is na sy beeld geskape. So al het julle godsdiens en julle filosowe en julle denkers iets ietsie gesnap van God, is dit nie genoeg om te red nie. God het egter hierdie tye vers 30 van onkunde oorgesien, maar nou roep hy julle op om julle te bekeer. En dis wat hy in die Romeine brief ook sê. God het het sy vingerafdrukke, sy voetspore lê in die skepping. En dis genoeg om vir jou te sê daar is 'n God. As jy so in die skepping kyk. Maar toe gaan maak julle julle eie gode. Dis wat hy in Romeine sê en hier sê dit ook op 'n sekere manier. Gaan lees asseblief Romeine 1 vers 16 tot 30. Dit wat God oor homself bekend gemaak het, was binne mense se bereik, sê Paulus in Romeine 1 vers 16 tot 18. Maar toe kies julle om dit te verdraai. God het ons na sy beeld gemaak, maar toe besluit ons ons gaan nou God na ons beeld maak. Ehm uh, ons wou nie voor die ware God buig wat ons na sy beeld gemaak het nie. Ons soek 'n God wat na ons beeld gemaak is. En daarom moet julle julle bekeer. Ja, Paulus is simpatiek, maar ehm um, hy koel nie die waarheid af nie. Hy sê ouens, dis mooi, dis mooi wat julle gedoen het. Julle was amper daar. Maar julle moet julle bekeer. Want hy het 'n dag bepaal, vers 31, waarop hy regverdig oor die wêreld oordeel deur 'n man wat hy uitget kies het. As bewys daarvan het hy my die dood laat opstaan. Dis die evangelie. Glo in Jesus Christus. En toe lag hulle hom uit. Sê hulle vir hom: "Ag, nonsens." Want Grieke het nie geglo nie eintlik in die opstanding van die dood, 'n liggaamlike opstanding nie. O, hulle het geglo van spooke wat daar oor die rivier Styx uit Hades kom. Uh, hulle het geweet van geeste en fantome, phantoms en ehm um, onderwêreldverskynings. Maar 'n liggaamlike opstanding uit die dood, 'n ware mens. Tog het daar 'n paar mense tot bekering gekom. Ons hoor daarvan vers 3:34, soos Dionysius, 'n lid van die Areopagus en 'n vrou met die naam Damaris. Lukas doen moeite om vir ons elke keer name te noem. Ehm um, Jason in Tesalonika wat tot bekering gekom het. Nou hierso Dionysius wat tot bekering gekom het. Lydia in uh Handelinge 16 in Filippi, ehm um, die tronkbewaarder. En nou skuif Paulus Korinthe toe. Die hoofstad van die Romeinse provinsie Achaia. Korinthe is so klein as jy nou op die kaart weer kyk, uh lê so met twee hawens weerskante. Ek weet nie of jy al by Korinthe was nie. Uh maar ons het vir ons altyd die Korintiese kanaal gaan wys daar by Korinthe as ek daar kom. Ehm um, die Korintiese kanaal uh is so het hierdie so tussen hierdie twee hawens uh, het Napoleon dit oopgegrawe. Die twee hawens Legion en Kengree want Korinthe die bote moes so omvaar en toe het hulle hierdie kanaal uit hierdie so so uitstulping en dan het hulle die kanaal hier deur gegrawe. Die ou keisers wou dit al doen, maar hulle kon nie. Ehm um, baie keer is bote letterlik oor die land gesleep, ligter bote deur slawe. Maar daar was hierdie twee hawens, Legion en Kengreen. Ons weet van Febe uh, in Romeine 16 vers 1 en 2 wat um, die leier was van die huiskerk in Kengreen. So daar het Paulus aan wal gegaan, weer van die havens, daar ook 'n gemeente geplant en nou kom hy in die stad Korinthe. Uh, eh, dit is die hoofstad van 'n Romeinse provinsie. Ons was in Macedonië, die hoofstad van daai provinsie, Thessalonika, was in Athene, nou is ons in Kengree, Korinthe die hoofstad, baie belangrike stad. Met die twee hawens, groot handelsstad, kosmopolitaans. Maar wat die stad veral belangrik gemaak het, was sy um, sy spele, die Istmiese spele wat daar naby plaasgevind het. Die antieke wêreld het vier groot spele gehad. Jy ken die belangrikste een, Olimpiese spele. Dan was daar ook die um, die Nemeaanse spele wat in Nemea plaasgevind het. En dan was daar die Istmiese spele by Korinthe en dan was daar die spele by Delphi. Hierdie vier het die was die groot ehm um, speles waar atletiek, sport, drama, digkuns, toneelstukke plaasgevind het. Elke twee jaar het die Istmiese spele naby Korinthe plaasgevind en dan het mense van reg oor die wêreld opgedaag. Ek onthou ook teen keer 'n studie gelees van ehm um, die pryse wat die ouens gekry het wat gewen het by van hierdie belangrikste spele. Hulle is dikwels in amforas olie betaal. Hulle was die celebrities, die helde. Dit was regtig groot bedrae in vandag se terme. So hulle was op die groot helde van daardie tyd, die en, mense wat die ehm um, van die competities gewen het. En verseker, want ons weet hier in handelinge 18, word daar vertel dat Paulus um, ook vir 18 maanden in die stad Korinthe was. So het die hele rukkie daar geblei. Uh, nou vestig Paulus oor rukkie in die stad. So hy kon een goeie bediening op die been bring, hy kon sy eie bezigheid goed uh, ontwikkel, sê nou daar iets. Maar um, hy het um, in hierdie 18 maande um, verseker die Istmische Spele bijgewoon. Neem Korinthus 9 onthou jy, vers 24 tot 27, hoop ek onthou nou recht, vertel hy dat een Christen nie soos een bokser is wat misslaan nie, of soos een atleet wat sleg hard loop nie, elke hou moet een voltreffer wees, jou oog moet op die wendpaal wees. En dis typische beelde van die Istmische Spele wat hy optel. So Paulus was 'n besoeker sekerlik daar. So ons sien in uh, Athene ken hy vir Aratus. In Korinte woon hy die spele by. Hy's verseker misverstaan daar in 1 Korintiërs 5 toe ouens vir hom gesê het Paulus moet jy ons moet uit die wêreld onttrek. Sê nee nee nee nee nee, dis nie wat ek bedoel het nie. Ek het net bedoel jy moenie soos die wêreld lewe nie. 2 Korintiërs 6 vers 14. Moenie in hulle juk trek nie, beteken nie vermy hulle nie, iemand nou dag vir my sê hy kan nie saam met nie Christen besigheid doen nie. Ek sê meneer, maar dan moet jy maar uit besigheid uitgaan. Want met wie gaan jy dan besigheid doen? Dis maar wat die Fariseërs gedoen het, net met mede Fariseërs. Wat Paulus bedoel is, moenie hulle as hulle skelm is besigheidsbeginsels oorneem nie. Ehm um, maar maar hoe anders gaan ons nou 'n invloed in die wêreld hê? Hy sê net moenie soos hulle lewe nie. As Paulus sê sonder julle af um, moenie die tempel van Satan in julle midde hê nie. Hy bedoel hy lewe heilig, jy is God se tempel. So Paulus was in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Hy het daar op die paviljoen gesit. Hy het die dramas gelees. Hy was geïnformeerd. Dis hoe jy in die wêreld is. Jy vermy nie die wêreld nie. Jy gaan bly nie 'n geestelike banker daai een kant nie. Jy is nie die hele tyd besig om die wêreld te bereik nie. Ek sê altyd, uh, iemand het eendag vir my gesê, ek moet hulle help, hulle gemeente oor hoe hulle die wêreld kan bereik. Sê ek, op watter planeet bly julle? Dan sal ek vir julle die aarde se koördinate gee, dan kom julle. Maar jy kan nie iets bereik as jy daar is nie. Ek kan nie my huis bereik as ek nou hier in my huis staan nie. Jy leef in die wêreld. Kerk is nie deur een kant op 'n heuwel nie. Kerk is veronderstel om in die wêreld te wees, deel van die wêreld te wees sonder om die wêreld se hart te hee Ons het die hart van Christus. Ons is die aroma van Christus in die wêreld. Daarom as Paulus in Korinte kom, eerste ding wat hy doen, hy begin besigheid doen. Ons hoor van Aquila en Priscilla, Handelinge 18 ehm, vers 1 en 2. Wat het Italië daar aangekom het toe keiser Claudius Jode daar laat gaan het. Nou dis 'n interessante ding. Keiser Claudius het ek al vertel, Hy is keizer vanaf 41 tot 54 na Christus. En hy het 'n edik uitgevaardig. Ehm um, daar was 'n soort opstand waarvan Suetonius, 'n Joodse, 'n eh, Grieks, nee, skus, probeer weer 'n Romeinse filosoof vertel. 'n Sekere Christus het 'n soort moeilikheid veroorsaak en ons vermoed vandag dis verwysing na Christus. Jode is vir 'n ruk uit Rome uit verbann en Priscilla en Aquila of Prisca haar verkorte naam. Ehm um, hulle het um, toe moes pad gee. Hulle is ook Paulus se uh, helpers later in Efese en ons kry gereeld in Paulus se briewe ehm um, ook verwysings. In sy groete in die Romeine brief stuur hy groete aan Priscilla en Aquila. So hulle was twee baie baie baie naby mense feit dat Priscilla eerste genoem word vir ons interessant. Gewoonlik noem jy altyd 'n man eerste in die antieke wêreld. Dit sê vir ons Paulus steur hom nie daai konvensie nie. En tweedens sê dit vir ons vroue was in die Nuwe Testamentiese kerk leiers. Sê sy latere vroeë kerk wat sê vrouens mag nie dit en dat nie. Ja, moet ook tog nie uit eh, Paulus eerste Timoteus brief waar hy sê 'n vrou moet stil bly in die erediens die die Nuwe Testamentiese vertaal die Afrikaanse vertaling so maklik glo nie want hulle het dit ingelees in die teks in die gemeente dit staan nie in die Grieks nie en Paulus praat die hele tyd meer fout en dan slaan hy oor dan sê hy 'n vrou moet stil bly 'n vrou moet na moet met 'n man praat dan gaan hy oor weer na meer fout so hy verwys na een vrou wat moeilikheid gemaak het en hy stuur vir Timoteus daarna Efese toe en sê gaan sê vir die vrou, sy moet stil bly totdat sy die skrif verstaan en sy moet kinders hê, dan sal sy dalk um, weet, beter prioriteite in haar lewe hê. Maar hy sê ook maar vir mans hulle moet stil bly as hulle nie weet wat hulle doen nie. 1 Korintiërs 14. So Paulus is nie besig om vroue per se te mylband nie. Hy's besig om 'n vrou wat hy gebruik en niemand lees dit ooit raak nie. Gedoorie waar ek sê nou die dag vir jou vir iemand wat wat vir my sê dit staan in die Bybel vroue mag nie onderrig nie. Ek sê nee nee meneer, jy het nie die teks gelees nie. Dis enkel van 'n vrou. Paulus praat meer fout meer fout meer fout en dan in Timoteus 2 sê dit sê aan skakel oor en sê 'n vrou moet stil bly, sy moet na 'n man luister. Want is 'n vrou wat moeilikheid maak. En hy het dit maar vir mans ook gesê. En dis 'n tipiese rabbynse beginsel totdat jy nie 'n leermeester is nie, moet jy die goeie musikale noot hou en stil bly. Soos 'n vriend van my altyd sê, "Shara, bly stil. Hou dit back soos die Hollanders, <laughs> ekskuus. Maar jy moet um, maar hier is vroue leiers in die kerk. En in hm, Handelinge 19 gaan ons sien is Priscilla besig om onderrig te gee. Maar ons het hierdie idee van prediking as jy staan ergens op 'n houtboks op 'n Sondag. Nuwe Testament ken dit nie. Sien my skuld. Ouens sien hy dag vir my, "Jog, maar ek het hulle geskok." Ek sê, "Nee, nee, nee, jy het net die Nuwe Testament verkeerd gelees." Hulle het nie eredienste gehad en kansels gehad nie. Hulle het in huise gepreek. Paulus gaan ons sien volgende keer het tiranne se saal gehuur. Daar eh, dit was nie 'n formalistiese ding nie. Hulle was 'n huiskerk. Ek sal daaroor iets sê later. Maar nou is hy saam met hierdie egpaar en hulle begin tente maak. Nou Skenopoios, 'n tentmaker is ehm um, ja, wat dit is, 'n tentmaker, maar ook 'n groter uh, eh, ambag uh, kan selfs van bokvelle en so aan uh, ander soort kledingstukke en um, implemente gemaak het. Paulus het saam hulle ingetrek en begin werk. En ek onthou altyd soms daar in Korinthe loop, dalk was jy al daar, dan wys ek vir jou ons die klein winkeltjies wat mense so rondom die agora kan sien. En ehm um, daar het Paulus en Priscilla en Aquila gewerk. En nou, ek wil daarmee afsluit en dan kan ons volgende keer by uh, handelinge 18 aansluit. Maar dis my interessant. Um, ons weet Paulus het in Efese waar hy amper 3 jaar gebly het en hier in Korinte het hy gewerk en die ander plekke nie. Hy vertel in Handelinge 20 as hy die ouderlinge groet wat ons op volgende keer sal sien daar op die eiland, ag eh, daar in die, daar by Milete, as hy die ouderlinge van Efese groet dan sê hy hy het hard gewerk met sy eie hande. Handelinge 20 eh, vers 3:34 om nie 'n las op gelowiges te plaas nie. Die evangelie van Paulus uh was harde werk. Hy het in die dag gewerk. In die aande was daar nie lig nie, so wanneer het hy gepreek? Ja wel, ons weet in Handelinge 20 hy het in 'n huis as daar al 'n gemeente is uh waar hulle dan fakkels gehad het, kon hy dan so 'n bietjie in die aande preek. Maar meeste van die tyd het jy maar in siesta tyd. Hier tussen 2, tussen 12 en 2, 3 uur in die middag. As die mense slaap, sal ons sien in Handelinge 19 het hy gepreek. Maar die vroeë kerk het begin op 'n deeltydse manier. Die apostel werk voltyds vir sy eie inkomste en sorg vir hom en vir sy helpers en dan preek hy die evangelie. En dan maak dit weer moeilikheid of nie. Wat Wat 'n wonderlike reis. Ons sien in Handelinge dat Paulus na Athene op 'n wonderlike manier pad langs met die slim ouens gaan praat. Ons sien ehm um, hoe in Tesalonika die waarheid onbevange bekend maak en ons het aangesluit in Korinte. Mag vandag se reis ou en nuwe skatte uithaal uit die Here se woord. Kom ons bid. Dankie Here dat ons saam met Paulus kon reis. Dankie Here dat hy ehm um, soveel veld in U naam wen leer ons Here om saam met hom te sê hierdie Christus is Jesus en Jesus is die Christus en hy het opgestaan uit die dood gee dat ons hierdie evangelie mooi en kragtig sal uitlewe in Jesus se naam amen vrede ons reis volgende keer verder Thank you.